हेलो वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं लिब्रा राइटर मैंने ओपन किया है और लिब्रा राइटर में हमें करना क्या है लिब्रा राइटर में हमें बुकमार्क बनाना सीखना है और ये बुकमार्क का फायदा बहुत है जैसे मान लीजिए ये वे लिखा हुआ है डब्ल्यू ए वाई वे का मतलब होता है रास्ता और ऐसे ऐसे कई बार वे लिखे ठीक है जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी वे लिखा हुआ है है ना और फिर देखिए अगर नीचे देखते हैं तो यहाँ पर भी वे लिखा हुआ है तो ये दो तीन जगह वे आया हुआ है और हम बार बार एक एक आंख लगा करके इसको खोजना नहीं चाहते और भी ज़्यादा डेंस आपका टेक्स्ट होगा तो इसमें खोजने में काफ़ी दिक्कत होगी तो आप इसके लिए बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं कैसे करेंगे ये देखिए ये इस पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना सीधा चले जाना इंसर्ट टैब पे और इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है बुकमार्क तो बस बुकमार्क पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ वे वन ठीक है क्योंकि ये पहला वाला वे है इसे मैंने नाम दे दिया वे वन और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए तो इसके लिए बुक मार्क क्रिएट हो गया अब इसका फायदा भी दिखाता हूँ फिर देखिए अगर कहीं और भी आया हो तो उसको भी हम ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और फिर चले जाइए इंसर्ट पर और फिर वापस से वहीं बुकमार्क पे जाना है हमें और यहाँ पे इसको कर देना वे टू ठीक है तो यहाँ लिख देता हूँ वे टू और इंसर्ट पे कर देता हूँ क्लिक ठीक है और अगर कहीं आया हो जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है तो इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है ये कुछ इस तरीके से और फिर यहाँ इंसर्ट पे जाकर के फिर हमें कहा जाना है बुकमार्क पे तो ये बुकमार्क पे आने के बाद यहाँ पे कर देता हूँ वे थ्री तो ये लिख दिया मैंने वे थ्री और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए माउस से ठीक है तो ये करने के बाद अब मान लीजिए आपको बार बार वे खोजना है तो आपको आंख गड़ा करके देखना नहीं पड़ेगा आप सीधा कहाँ जाएंगे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे बुकमार्क पर आपको वे वन चाहिए तो आप वे वन पे जाइए और यहाँ से गो टू पे चले जाइए बस आप देखेंगे कि वही वाला वे हाईलाइट हो गया अगर आपको वे टू चाहिए तो वे टू पे जाइए और यहाँ से गो टू पे चले जाइए तो देखेंगे कि दूसरा वाला हाईलाइट हो गया है फिर इसी तरीके से अगर तीसरा वाला चाहिए तो तीसरे वाले पे जा करके और गो टू पे चले जाइए तो देखेंगे कि तीसरा वाला हाईलाइट हो गया ये बहुत आसान है आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये लीब्रा राइटर में कैसे करना है तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video